I was outside my body watching myself. It was scary. I was scary. suis paralysée, je ne sais plus si je vois de rouge. puis-je croire en mes désirs Là je crois que je n'existe pas, dis-moi où commence la vraie moi, je fais plus la différence entre ce que je ressens et ce qu'on attend de moi. Je suis paralysée, je ne sais plus si je vois de roues d'azur, puis-je croire en mes désirs Là je crois que je n'existe pas. don't do moi don't Je veux plus avoir peur, plus avoir peur de moi. En vrai, peu importe, si je me cogne dans le noir, j'ai pris l'habitude. Depuis petite, j'suis j'apprendrai du sort jusqu'à voir.